akan berakhir. Thank you. Aku terlahir sebagai pemberontak. Semuanya akan berakhir. Aku terlahir sebagai pemberontak. Initiate retreat. Aku terlahir sebagai pemberontak. akan berakhir. Berusahalah untuk tidak menghambat. Aku terlahir sebagai pemberontak. Semuanya akan Berusahalah untuk tidak menghambat. Double kill. semuanya akan berakhir. Aku terlahir sebagai pemberontak. Semuanya akan berakhir. Berusahalah untuk tidak menghambat. Aku telah sebagai pemberontak. semuanya akan berakhir. Well played. Salah, tidak mengobati makanan terakhirmu. Initiate retreat. Aku terlahir sebagai pemberontak. Semuanya akan berakhir. Aku terlahir sebagai pemberontak. Semuanya akan berakhir they start to notice that I'm Our turret has been destroyed. It takes devotion to stay Your team destroyed a turret. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. Aku terlahir sebagai pemberontak. сегодня. Я браю. the Salah. Your team destroyed a turret. Telah dikompromi mati makanan terakhir. Legendary. Semuanya. Your team destroyed a turret. Semuanya akan berakhir. Triple kill. Usahalah untuk tidak menghambatku. aku terlahir sebagai pemberontak. Berusahalah untuk tidak menghambatku. Killing spree. Semuanya akan berakhir. Aku terlalu sebagai pemberontak. sebagai pemberontak. Semuanya akan berakhir. Berusahalah untuk tidak menghambatku. slain. Shut down! Enemy initiate retreat! Sorry. terlahir sebagai pemberontak